සතුට මාගේ රැගෙන ඔබ දැන් ඉන්න සතුටින් ලොවේ නිතර තිබුණේ සැකයෝබගේ මානොවේ බොරු කලේ වචනයෙන් ඔබේ කළ ආදරේ හැබැහින් මයි සිතා අපේ ආදරේ වෙනුවෙන් මගේ හැමදේ කැප කලා ලන්න ඔබ දැන් ඉන්න සතුටින් ලොවේ නිතර තිබුණේ සැකයෝබගේ මානොවේ බොරු කලේ වෙනසක් නොවේ මතුදා ඔබේ මතකයේ නැවතිලා තනියෙන් මගේ දෙනුවන් ඉබේ පියවී යයි සදා ඒතිනේ ළඟ මගේ මොහොතක් ඇවිදින් යනවදෝ සතුට මාගේ රැගෙන ඔබ දැන් ඉන්න සතුටින් ලොවේ නිතර තිබුණේ සැකය ඔබගේ මා නොවේ